Datang terlambat alias telat memang sudah menjadi hal yang biasa di negara kita ini. Kadang sulit untuk membuat seseorang datang tepat waktu sesuai janji. Budaya ngaret atau terlambat tampaknya sudah sangat biasa dan sudah menjadi tradisi yang melekat erat sampai tujuh turunan nanti. Berbagai alasan selalu jadi tameng tersendiri bagi yang suka datang terlambat. Misalnya saja macet, terlambat bangun, mengerjakan hal lain terlebih dahulu, hingga alasan lainnya. Lalu, apa penyebab kebanyakan masyarakat Indonesia membudayakan datang telat? Mungkin Empat alasan ini yang membuat masyarakat Indonesia suka datang terlambat dalam hal apapun. Yang lain juga pasti telat. Hal ini nampaknya sudah menjadi mindset di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kebanyakan orang tak ingin datang tepat waktu atau datang sebelum waktu yang ditentukan karena mereka malas untuk menunggu orang lain. Telat juga pasti ditunggu. Satu lagi asumsi yang membuat kebanyakan masyarakat datang terlambat adalah orang lain akan menunggu jika kita datang terlambat. Apalagi jika sudah berjanji sebelumnya, tentu si telat tak akan ditinggalkan. Belum lagi budaya tenggang rasa yang telah diterapkan sejak kecil alias budaya nggak enakan teak yang juga diterapkan bagi si telat. Kalau datang terlalu awal, nanti suka diejek. Saat kita datang terlalu awal, kadang ada beberapa yang mengejek kita. Misalnya disebut tukang bersih-bersih, atau cleaning service hingga disebut satpam. Kalau datang tepat waktu, nanti harus menunggu. Terkadang saat datang tepat waktu ada beberapa hal yang membuat kita kecewa Misalnya, teman atau orang lain datang terlambat. Simpulan dari video ini adalah hal yang mengecewakan adalah menunggu yang membuat seseorang kapok untuk datang tepat waktu. Demikian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time.